超级好，我眼睛都睁不开了。远处半山腰的房子能看到吗？我看不到你们，我眼睛全被太阳遮住了。哎呀！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ 他们的第一个啤酒就是赤奥酒，总体来说是非常棒的，脆甜脆甜。但是那个马可不是要来大多了，的确平时卖三刀多一个还是有道理的。 走啦，开心吗？这一次，最喜欢哪里？吃的地方还是很好。了。 <laughs> 走啦，拜。